porque saben que nosotros hacemos una compilación de Android. Entonces, si hubo un problema con esta actualización, hay parte de HTML6 y ¿Estas son Nexus? Disculpa. Estas no. Esa es Mimopad. Mimopad. Comparten ciertas características. Ok. Es Mimopad 7 pulgadas. Ajá. La... Tiene, un CPU VIA. ¿Este es MIMO? ¿Esta también es MIMO? Sí. Ambas son de 7 pulgadas. Efectivamente. Y la de 10, supongo. Efectivamente. Eh, ¿Qué características de almacenamiento tiene? Ah, ok. Bueno, aquí también tiene. Sensible a la presión. ¿Qué nos